ቆንጆ ነው። ከሁሉም ነው። በሳህን እስኪ አድርጉልኝ። የሀምሳ የሀምሳ እናቴ እኔ ሾፌሩ በደንብ ነው የሚቀመመው። አልያ ሊሄድ ነው አዎ እሱ ነገር አይወጋም። ሾከላ ጥቂት አይደለም። አዲስ አበባ ነው። አሪፍ አይደለም ምን ካሽተኛ አሪቲ እሷ እነዚህ እነሱ ናቸው ሁን እሱ የኢትዮጵያ ባንዲራ ነው። ኢትዮጵያ ባንዲራ ስንሰደብበት የሰነበት ነው። መሰደብ ቀላል እናት ሳይረሽኑንም ተሀቢ በረካ ይሆን ብለናል። እየሰራችሁ ነበረ ግን እነሱ ስለሆነ እንቅስቃሴ ስለሚቀሙ ሞባይልንም ስለሚቀሙ እኛ ግን ቁጭ እንላለን። ያው እየቀደዱብን ስለሆነ እቃውን እየሰበሩ ስለሚሉ አስር እናት ትሆኛለሽ። የሚበሉት ሰተሽ አትመጭም። የሚበሉት ከእኛ ቤት እኮ እናንተ ይርቃል። እንግዲህ እኔ ለጋቢና እፈልጋለሁ። የመቶ ብር ነው እምፈልገው፣ ይጨመርበት። በርከት አድርገው ስሩ። ሌላ ምን ይገዛል? አይ የኔን መጣ? ማንም አልመጣማ። ለምን ያበላሻሉ? ትገዛለህ? አንድ አንድ የሀምሳ ብር እሱ ለሀምሳ ብር ሰራ የጋቢናው ሳይቀር እነዚህ ወጣት ወጣቶቹ ጋር እኔ ጠጋ ብዬ በጥርሳ ልሸኝ እናቴ ጋር ነው የምመጣው። እናቴ እንደዛ ብሎ እነሱ በአንድ ጊዜ መጀመሪያ ጊዜ ስመጣ ገብቼ እንደው የሚወራውና ከሆነው ነገር ሌላ እዛ በስንተኛ ጊዜ ከመቀሌ ስመጣ ነው እንደውም ጦርነቱ እንዳበቃ እርሶ ጋር መጣሁ ጥሩ ይዤ ግን አንዳንድ እዚህም ደግሞ ስታስባቸው ይሄኛም ሆዳም ቀለቀሉ እኛ ነን አቤት። ዝግ ነው። አዎ ተጧት አሁን ይኸው እያስጠነቀቀ ነው። ክፈቱ እያሉ ነው። ያልከፈተ እርምጃ እንወስዳለን እያለ ነው። እቃው እኮ ሂዷል። የለም አሁን ያቃተች ማለት ነው። እቃው እንደዘመተ ነው ገና። እቃው እኮ ሂዷል ተጭኖ ባይስስ እየሞላ ነው። አዎ ሽሮና በርበሬ አንቺ ማዘር አለኝ የለኝም። አንድ እሱ እምበላውም የለኝ አልኩት የሀምሳ ብር ደግሞ ሁለት አንድ ሌላ እኔም እኮ እንግሊዝ ነኝ ቤት የተገባ ሌላ አንቺ ቤት النهاية لبن السلك تطلع نقول لكم هذا أنا ما أدري مزلة مزلة مزلة Thank you. ሁሉም ነው እየታጠ ነው የሚሄድ ከፊት ጫርቅ የለም የሚስቴና የእናቴንማ ምንድን ነው? ስር ነው ስራ ስር ነው አይደለም። ጭሱ ይፈጫል። እሺ ወይ ባለ ይሄ ይሄ ይፈጫል። አይ ተፈጭቶ ነው ይፈጭና ቀለም ይነካል። እንጂ አሁን ምንም የሚጨስ አይደለም፣ ዝም ብሎ ለከለር ነው። ስንት ጎረቤት ድረስ ስንት ቤት ድረስ ያደርሳል። አንድ ቀን ተለኩሶ ለሳምንት ይጠቅማል ሽታው። Olha a caixinha. Vale a foto antes que eu comi. Não, não, não. እያወደን መሄድ ነው በቃ። ሰው ሲገዛ ቆማለች። አሁን መኪና ላይ ሆና ማዘዝ ምን ማለት ነው? እዚህ ደግሞ የተለየ እንትን ውሰዱኝ፣ እንትን ውሰዱኝ